Uongozi wa klabu ya Liverpool umetangaza rasmi kujiondoa katika harakati za kumsajili kiungo kutokea nchini Uingereza na klabu ya Borussia Dortmund Jude Bellingham. Taarifa zinaeleza kuwa klabu ya Liverpool ilikuwa ikihitaji kujiandaa na mpango wa kumsajili kiungo huyo wakati wa usajili wa majira ya joto, na sasa rasmi imehamisha mpango huo kwa kutenga fedha kwa ajili ya kukifanyia marekebisho kikosi chao kinachonolewa na meneja kutokea nchini Ujerumani Jurgen Klopp. Taarifa kutokea nchini Uingereza zinaripoti kuwa Klabu ya Liverpool ilikuwa ikihusishwa na tetesi za kuhitaji huduma ya Jude Bellingham lakini alama ya uhamisho wake zimekuwa kikwazo na kufanya uongozi wa klabu hiyo kubadili mawazo na kujiweka pembeni. Lakini kwa upande wake, meneja mkuu wa kikosi cha Liverpool Jurgen Klopp ameweka wazi kuwa hitaji la kikosi chake kutofanya vizuri wakati wa msimu mgumu ambao unaofanya kudorora katika nafasi ya nane katika msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza, huku akisaliwa na michezo tisa msimu huu akiwa nyuma kwa alama 12 kutoka nafasi za nne za juu. Na hiyo ndio ilikuwa sports update kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV. Je, ni yapi maoni yako mtazamaji wetu kutokana na habari ambayo tumekusogezea? Basi usisite kuacha maoni yako hapo chini na kusogezea habari ni mimi Mohamed Ali.